Hallo zusammen, ich bin der Lukas, ich arbeite bei der Manor Basel als Systemgastronomiefachmann im zweiten Lehrjahr. Und heute möchte ich euch gerade mitnehmen, meinen Lehrberuf ein bisschen näher vorstellen. Kommt doch gerade mit! Das Coole an meinem Beruf ist, dass ich die Ware bestelle. Nachher bereite ich sie zubereiten nach Bestellung vom Kunden, Ich auch beraten und nachdem der Kunde gegessen hat, tue ich ihn wieder aufräumen und eigentlich alles wiederherstellen, dass der nächste Kunde kann Ich arbeite gerne mit frischen Lebensmitteln und Produkten arbeiten, für ich dann dem Kunden wirklich das Bestmögliche äh, an Qualität bieten kann und ihm ein herrliches Erlebnis bei uns im Manora-Restaurant bieten kann. Für den Beruf Systemgastronomie Fachmann oder Fachfrau zu lernen, bringst du mit. Freude an Kontakt mit Menschen, gerne arbeiten im Team, organisieren und gestalten von Anlässen und von Räumen und gerne arbeiten mit Lebensmitteln. Du seht mich jetzt gerade äh, im Büro arbeiten. Ich gehe die letzten Bestellungen und Lieferscheine durch, ob alles gestimmt hat. Und nachher gehe ich noch schnell ins Lager, die neueste Bestellung aufnehmen und dort wirklich eins zu eins schauen, ob die Bestellung stimmt. Merci, bist du mit mir mitgekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du noch mehr Interesse hast am System Gastronomie Fachmann oder Fachfrau, dann kannst du unter youngstars.mano.ch schauen und dich auch bei der Mano bewerben. Ciao miteinander!